Ciao, benvenuto no meu canal. Hoje é sexta-feira, dia do que, do que, do que? Hoje é dia de aprender italiano com música! E atendendo a pedidos, um pouco contrário à minha vontade, aqui hoje vai ter Laura Pausini. E como hoje tem Laura Pausini, eu sei que vocês adoram, já deixa o seu like antes de começar o vídeo, porque depois vocês vão perder a concentração aqui com ela, com a letra da música, com tudo mais, vocês vão esquecer. Então já deixa agora o seu gostei. Por que contrário à minha vontade? Eu não gosto da Laura. <laughs> eu sou super fã da Laura. Pra você ter uma ideia... Meu primeiro CD, na realidade, quando estavam lançando o CD, que até então era disco, né, de vinil, mas eu era criança, tá? Foi da Laura Pausini, uh, meu pai me deu de presente. Na época, no Brasil, fazia sucesso Se Foi, e ele me deu a versão em italiano, que tinha a música Non C'è. E a partir dali, né, em 2012 ela veio no estádio, aqui em Pescara. E por um motivo ou outro eu nunca tinha conseguido ir no show dela, mas era meu sonho. Peguei minha amiga, falei bora o show começa às 11 da noite, ok. Às 9 da manhã a gente vai lá na porta do estádio e faz plantão pra gente poder ver de pertinho. Era meu sonho, <laughs> só que eu não tenho mais idade pra isso. <laughs> Chegou quase no final do show que eu já tava morta, mas mesmo assim a gente ficou até o tchau dela, a gente ficou ali e assistiu o show completo. Porque é contra a minha vontade, porque eu gostaria de trazer aqui nesses vídeos de italiano com música cantores que vocês conhecem pouco. E quem é nesse mundo que não conhece Laura Pausini? Todo mundo conhece, né? Só que eu não resisti. Essa última música dela tá muito bonitinha, é muito fofa. E aí é essa música que a gente vai ver agora! Música A música se chama Non è detto. Non è detto, literalmente, é não é dito, mas nesse sentido, quando se diz non è detto, significa não significa que, não quer dizer que. É uma expressão que se usa aqui em italiano. Então começa assim: E tu cosa aspettavi a dirmi quello che dovevi dire? E você, o que esperava para me dizer aquilo que você tinha para me falar. Quello que me dovevi dire, aquilo que você tinha que me dizer. A não rischiare niente, a não arriscar nada. Não vai all'inferno e neanche sull'altare. Não vai para o inferno e nem mesmo para o altar. E noi così distanti, e nós assim distantes, a sopportarci con educazione. Que frase! A nos suportar com educação. La colpa non existe, A culpa não existe, ma ognuno prende la sua direzione. Mas cada um, ognuno, siga o seu caminho. Sione, pegue a sua direção, siga o seu caminho. Perdona-me per questi giorni, non li ho saputi raccontare. Perdoe-me por estes dias. Eu não soube é, contá-los. Em italiano, contare significa números, contare i numeri, contare da 1 fino a 10, contar de 1 até 10. Raccontare é uma história, um conto, uma qualquer coisa que você está contando. Racconta-me la tua giornata. Conte o que você fez durante seu dia. Então ela fala: Eu não soube contá-los no sentido de contar o que aconteceu. Avevo l'indirizzo nuovo e un posto per scappare. Tinha um endereço novo, estava com um endereço novo e um lugar para escapar. Quer dizer, ela encontrou um refúgio. E depois ela fala: E non è detto che mi manchi sempre. Le cose cambiano improvvisamente. Não significa que eu sinto sempre a sua falta. Não significa que você me faz falta sempre. As coisas mudam repentinamente, improvisamente. e certi angoli di notte non avranno luce mai. E alguns cantos, alguns ângulos à noite, de madrugada, nunca terão luz. E non è detto che non provo niente. E não quer dizer que eu não sinta nada. Se tengo gli occhi sul tuo sguardo assente. Se tengo gli occhi se eu fixo os meus olhos sul tuo sguardo assente, no teu olhar ausente. O verbo tenere, nesse caso, tem esse sentido de olhar e ficar olhando o seu olhar, no caso, de fixar os meus olhos no seu olhar. É, mas tenere pode se usar também para segurar alguma coisa. Mi tieni questo oggetto, per favore. Tienimi eh, questo PC para alguém segurar, oredme. Va bem, <laughs> agora eu vou começar a ir longe, vou, vou, vou voltar para a música. E se mi fido della forza di un ricordo casomai, que está ligado com, e não é detto que não provo niente, se mi fido della forza di un ricordo casomai, se eu confio na força de uma lembrança. Casomai significa se, em última instância, por via das dúvidas, se por acaso. Então, nesse caso, se por acaso eu confie na força de uma lembrança, prenditi l'ombrello, pegue o guarda-chuva, que se riparo sotto la tempesta, que seja um abrigo contra a tempestade. Sotto é embaixo, debaixo da tempestade, mas a gente costuma usar contra, né? Se quello che ti devo é haver il cuore dalla parte giusta. Se aquilo que eu devo a você é ter o coração correto nesse, nesse sentido. Não significa uma coisa física, mas significa uma coisa moral, né? uma parte justa. Eu estou do lado justo. eu estou fazendo a coisa certa. Perdonami esse questi giorni, non li ho saputi raccontare, de novo. Ho un treno verso l'aeroporto e un volo tra due ore. Não tem um trem, né? Que é no sentido de vou pegar o trem eh, com direção ao aeroporto e tem um voo daqui duas horas. Em italiano, esse gesto aqui, ó, quer dizer que ela tá indo embora. Esse negócio de non é detto que me manque sempre, agora é a minha opinião. Claro que faz falta. Quando uma pessoa te fala assim, ó, e não quer dizer que eu sinto sempre sua falta. Sente, sente a falta. E depois ela fala, ma chi ha detto che non provo niente? Quem disse que eu não sinto nada? Tá vendo? Eu tinha razão, mas quem disse que eu não sinto nada? Quello que é stato rimarrà importante. O que passou, o que aconteceu, quello que é stato, será sempre importante. Rimarrà significa permanecerá. Como a piccola esperança que te serve e que te dai. Como a pequena esperança que serve a nós dois e que você dá a você mesmo, que você concede a você aquela pequena esperança. Perdona-me per questi giorni, perdoe-me por estes dias, non ho saputo come fare. Come fare, como fazer, né? Então eu não soube como comportar-me, como reagir, como fazer. Bora, vamos ouvir a música! Eu sei que eu fico aqui fazendo a minha interpretação, mas não é bem <laughs> isso. A intenção não é essa, é que eu não posso colocar o clipe original por completo no vídeo, por questões de direitos autorais, inclusive todos os vídeos que eu faço com música não são monetizados, mas esse é um vídeo educativo e vocês vão ter que suportar as minhas mímicas e na realidade aquilo vem naturalmente, porque eu me empolgo. <laughs> Ah, só um último comentário, no clipe original, vocês vão ver, e o novinho da Laura não abre a boca, Claro, ele não é cantor, né? <laughs> Mas dá uma impressão de que é sempre a mulher que tá ali. Não, já tá se explicando e o cara tá assim. Uhum. Uhum. Sim, sim. Tá bom, tá bom. <laughs> E o cara tá só ouvindo. <laughs> Só levando a paulada. Bora, bora, bora.